hecho crecer como persona, me ha hecho crecer como profesional de la educación, pero sobre todo ha engrandecido mi corazón porque sé que estamos haciendo un trabajo para las comunidades y como tal está siendo bien recibido. Y yo sé que en todas partes del país hay una propuesta incluyente, hay una propuesta que hace mención al medio. Si yo pude con este premio, seguramente que tú tienes una propuesta adecuada. Esfuérzate, escríbela, participa, ten orgullo, Vamos adelante. Tu propuesta la necesitamos para crecer.